Welcome to Government Urdu Model Primary School. As it is said, destiny of a nation is built in the four walls of a classroom. Our school was started in the year 1988 which began with a single classroom and today we have this magnificent building with the topmost infrastructure in it. The motto of our school is education for all. Since most of the children in our school come from the weaker strata of the society, so we aim at providing them qualitative and holistic education which is student friendly and involves ICT learning and teaching. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೊಸತನ ತರಲು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी मैं एस डी एम सी सदर उर्दू स्कूल का ये पहले बहुत छोटी स्कूल थी इसमें है ना बहुत कम बच्चे आते थे अब ये बहुत खर्चा करके ये एम सेड है ना बड़ी मुश्किल से बन को ही स्कूल है बहुत बड़ी स्कूल है ये इसके अंदर है ना टीचर्स जो भी है ना बहुत मेहनत करती हैं इसके अंदर और बहुत अच्छी पढ़ी है इसके अंदर और दूसरा बच्चों बहुत ही इनके इसके अंदर पढ़ रहे हैं बहुत आसान से पढ़ी मिल रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स कर रहे हैं We have beautiful garden in our school through Eco Club activity. We teachers and students maintain all these activities. We grow varieties of herbs and veggies. ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಸಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಸ ವಸ್ತುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಗು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಎ ಎನ್ ಝೆಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ M S C colours of life ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಝೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಸ್ಲೆಪ್ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಈ ಯಾಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಚೈಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಹೌದು ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ದಕ್ಷತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶನನೂ ಕೊಟ್ವಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಉತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡು ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೇಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ಟು ಐ ಚೆಕಪ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂ ಮಾತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು academic wise non academic wise ಎರಡಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲುವಿಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಕಂಡುಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ sports item N G O ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತ ಉತ್ತಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಬೇಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ